它能比电视里更早的让你知道你的年龄，和身体的健康状况。理发店店员都不会告诉你的这款剃发。 got pussy. What the dog doing? About the